嗨，大家好，我是日讲。现在是一月二十七号，严格来说应该是一月二十八号的凌晨早上两点。 差不多的时间，那为什么会到这个时间拍影片呢？是因为在一月二十七号下午差不多五点钟的时候，在阿拉西的 Fun Club 里面传出一个阿拉西要给所有的粉丝的动画。那那个动画内容应该大家都知道了，就是他们从二零二零年年底开始会休止活动。这里要跟大家强调一件事，他们不是解散，他们是休止活动。因为网络上有非常多的传言说阿拉西是要解散，他们已经开出了紧急记者会，说不是要解散，只是说成员需要有时间去休息，他可能需要转。 换一个跑道，那之后可能会回来也说不定，所以这里就是想要告诉还没有办法把资讯查得很清楚的大家，说他们没有解散，他们只是用成另外一种方式来活动而已。对于这件事情呢，我一开始看到讯息的时候是。 非常非常难过的。那个时候我还没有看影片，因为有人在外面，我只有看到文字讯息而已。那看到文字讯息的时候，不得不说，因为有一些并不是很好的经验，会让我想到一些很不好的方向去。那其实最难过的不是他们不出来了。 而是会担心说他们是不是不快乐，他们是不是其实是在逞强的强颜欢笑给粉丝们看，去呈现给社会大众，是因为想到了这样子的心情，所以让我觉得很难过。那后来在看了紧急记者会之后，其实五个人都在再次的强调说，阿拉西是五个人组成的，只要少任何一个人，都不是阿拉西。他们接下来每个人都有每个人的路要走，现在对他们来说只是一个休息的时间，并不代表了一个结束，而是另外一个开始。 那就我自己的心情来说，我看到他们在紧急记者会里面，也是满脸笑容的在讲这件事情。 让我觉得非常安心。其实我觉得粉丝的爱就是这样子，你只是想看到你喜欢的偶像快乐，那他快乐的样子可以感染到你自己，你自己也会变得比较快乐，正向带给你人生的一些重要的影响。因为我已经没有像以前那样追的这么勤了，可是其实就像秀姑说的，我把他们放在我心里面的宝盒里面，是一个很重要的存在。真正听到他们的歌，我就会感动的落泪。我觉得这个都是因为我们一起走过了很多，当然说是我自己这样觉得啊。 他们陪着我走过以前很多我的回忆啊，我以前的学生生活，我的青春年代。所以其实我在乎的并不是他们要不要一直出现在荧光幕前，他们要不要一直这样子唱歌跳舞，他们要不要一直去上综艺节目，而是他们有没有打从心里的感到开心跟快乐。那在我看完那个记者会之后，让我的感觉到是他们完全没有变。 他们跟我从以前到现在对他们的印象，他们都是没有变过的，他们还是这么的纯粹，五个人这样闪闪发亮，我就觉得那些担心对我来说都不重要了。我只希望他们五个人都可以快快乐乐的。那不管之后他们的选择是什么，有一天如果会回来的话，我会很开心。那迎接都变得更好了，他们。那如果不会回来呢，我还是会继续支持他们。其实这个影片讲的有点乱，因为我是没有写草稿的，现在是凌晨两点了，所以我想到什么就讲什么。 希望大家不要建议讲话的次序可能有点乱。那为什么要拍今天这个影片呢？因为我自己在知道这个消息的时候，我去找了很多网站，我想要跟别人讨论。因为我身边的蓝饭已经没有这么多，甚至是杰尼斯饭可能也没这么多了，就想要看别人留言，啊，跟别人讨论。可是发现， <laughs> 可是发现真的是没有人在顾这块，不然就是有很多粉丝专业。可是下面都是大家在 tag tag tag，其实不太有什么心情的分享。所以我就想说，应该算是有蛮多喜欢杰尼斯的。 人，或是喜欢阿拉奇的人有在看我的频道，那我就可以发一个影片，我下面留言区就可以给大家当做是一个你们互相抒发心情啊，互相讨论，那也是跟我讨论啊， <laughs> 就是我们可以在下面交流啊。我想要制造一个这样子的地方吧。其实我以前上传金星影片的时候，我就有这样讲过，那大家留言都很热烈啊。然后看到有人在下面互相留言变成好朋友了之后，我是觉得很开心，因为我觉得现在已经没有像。 我以前在追星的时候，这么多的论坛啊，这么发达，所以如果我的频道可以变成一个这样的地方的话，我自己是会觉得还蛮值得的。接下来我要做的事情呢，其实我一直都还没有讲，但是我是预计的，本要庆祝阿拉西的二十周年，所以我要去踩很多圣地的点，就是去很多他们拍过日剧的点啊，还是对他们来说有特别意义的点，我想一个一个去踩点，拍成影片。 虽然说他们今天有了这样子冲击性的发表，但是我还是不想改掉这个主旨，因为对我来说，阿达其实一直存在的，所以还是二十周年，并不会因为这件事情，它的标题有什么改变。发生这件事情也是促使我要好好去做这件事，也是告诉我说，人生只有一次，不要去想着还有明天呐，还有后天呐，什么还有一个月啊什么的，就是能做事情就要趁现在赶快做吧。这个是他们这次有让我学到的东西。 我知道应该还有很多人的心情都很复杂，但是我相信大家的心里一定都是爱着他们，希望他们好的。那也希望大家可以团结在一起啊，继续开开心心的因缘五人。虽然我的频道并不是以拍摄《杰尼斯》为主轴，但是可以透过这个在我人生中占了算蛮大比例的东西，跟大家一起分享，跟大家产生连接，对我来说也是一件很幸福的事情。那今后我们也一起继续爱着这家《杰尼斯》吧。 这个影片真的不是这么有规律，但是相信大家应该可以理解我想说的话。那今后也请大家多多指教，拜拜。